Agora eu vou pôr para aqui. olha onde é. Vai sair. Então, só só sai com ele. aqui é o meu da sombra. Estamos no tie-dye. Tá, vamos lá. Vou começar com... Posso botar azul aqui? Né? Ah, meu Deus do céu. <laughs> Que foi isso? rapidinho aqui. Olha, olha, olha, olha. olha. Tá apertando com a mão, pra ele ficar pra ele entrando. Isso. Bota mais um pouquinho e aperta com a mão. Sim, ó, vou pegar o verde e eu vou botar aqui. A ah, verde também é muito saúde eu estou aqui, ó, eu tô fazendo assim pra não sair da... embaixo tem que ser a mesma coisa que você botou em cima. Pô, não se você já fez diferente. Ai, tá escorrendo por rosa. Não faz mal, tá bom? Ai, tá perto, querido. Assim? É, assim Ai, minha mão. Ela depois limpa. Ser é fresca. fresca, não me chame de fresca. Eu aperto assim, ó, pra entrar a cor. Ficar bem dentro, assim, ó. Assim, é bom, são paidai chamadas paidai salada de fruta. Não é paidai. dai. É tie dai. tie dai. É tie tá? é dai. Pai dai. Pai dai. Vai, dai! Olha, o meu aqui é tá ficando mais sujo. Por quê? lindo, o azul é muito bonito. O rosa é ah, é muito bonito, eu gosto. Ai, meu Deus. não vá. O rosa aqui tá saindo com eu, eu gosto de azul, muito de azul. Aqui eu vou botando aqui o rosa. Olha aqui, esse rosa é encher de rosa porque eu amo rosa. Também amo rosa. Amo tudo quanto é cor. Amo, amo roxo, amo verde, amo é, laranja. É, assim, né? É laranja. Ai, eu vou misturar um eu, é verde com um pouquinho de coral e um pouco de rosa. É, tem mais uma pra fazer, hein? pai e minha mãe me ajudaram muito a enrolar essa aqui, porque é eu... Tá me enrolado, enrolar porque eu tô me enrolado. Tô, tô, eu estou enrolado e o negócio não está enrolado. Então... Tá, se vocês ouvirem um pouco de barulho é porque minha mãe ela tá no telefone. Tito, tito, Jezus, quanto queda! pra pegar cor. O que, que você está fazendo, produção? Tá, tudo bem. Agora eu vou terminar aqui de botar na ponta do lápis. Olha esse laranja, gente, como é reluzente. Tá. Aqui, ó. Minha mãe voltou. Mãe voltou. Minha mãe mesmo. <laughs> Olha aqui essa parte do rosa. O rosa é o que tá mais misturadinho. Meu dedinho já esqueceu da né? vida. Olha o saco. Olha do saco. and brincando aqui, ó. Eu já fiz aqui o verde, o rosa, tô indo, tô indo pro azul, que é o água. Só começar a gravar, né? Que dá tá errado. Oi, só começar a gravar. Só começar a gravar. Eu fiquei nervosa gravando, o medo de dar alguma coisa errada pro meu canalzinho, que o amor do meu coração. Desculpa. Oi, pessoal, agora eu tô fazendo a máscara aqui também, ó. Tá ficando bonita. 哎。 meia hora depois, Gente, aqui ficaram as camisetas assim, ali a minha, aí a do meu pai, a da minha mãe. Ai, meu Deus, vai Aí a gente deixou aqui, mostra as máscaras. A minha máscara, a do meu pai, a da e ali é a minha. Ah, e a da, acho que é a do meu pai que tá ali em cima da mesa, olha, gente. vez, tá, gente? Uma, toda molhada no ah. Abrindo aqui pra vocês Pra mostrar que a do meu pai ficou assim Olha como ficou a do meu pai, mãe é No canal E deixa muito like E se inscreve muito no canal E não se esquece de compartilhar pra todas as pessoas conhece. Compartilha pro seu gato, compartilha pro seu ventilador, pra sua lâmpada, pro seu tio, pra sua tia, pra sua avó, pro seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas <laughs> deixa muito like.